Привет! Мы продолжаем серию уроков по изучению инструментов Proper. На этот раз речь пойдет о Proper Physics. Если в прошлых уроках мы делали статик и динамик модели, то сегодня научимся делать и физические. Начнем! В списке точных entity находим Proper Physics и создаем его на карте около нашей Proper Model. Смотрим на свойства. Model to apply to. Указываем имя Proper Model. Health Preset. Тут выбираем физические свойства модели – камень, дерево, пластик и их примерный вес. Дальше – health. Если наш объект разрушаем, выставляем значение от нуля и выше, если нет, то минус один. Flammable. Можно ли поджечь нашу модель? Ignite Health Health. Будет ли гореть модель, пока не разрушится? Ignite from Explosion. Если рядом что-то взорвалось, модель не разрушается, а загорается. Explode Damage – наносимый урон окружающим объектам при разрушении. Explode Radius – радиус наносимого урона окружающим при разрушении. Грипс – из какого материала будут осколки модели при ее разрушении. Грипскаут – количество осколков. Глипскин – скины осколков. Об осколках мы поговорим уже в другом уроке. Фух, что ж, со свойствами все. Компилируем модель и смотрим на результаты. Как видим, наша модель упала и она разрушаема. Пожалуй, это все. Спасибо вам за внимание, ставьте лайки, подписывайтесь или помогите нам донатом. Пока-пока!